Балаба тобы яхшы кеше. Акчалар булмаган вакытта дубленка өчен концертлар куеп йөргән. Күңелемдәге теләкләрне гөлләргә үреп бирәм. Гөлгә күмеп бүгін сине кадерле бирем диям. Туган көнең белән котлыйм җырлар яза бүләккә. Сине гүзәлем, гүзәл кәйім, матур бүген бигрәк бақытты бұл қойды көрме сағышларға ұрарма туған күнің яқты болсын қараңғыға юғалма бақытты бұл қойды көрме Салават абай ол телефоннан сөйлешмей ол анда да жырлайды Көнің күнің ұятты болсын қораңды аю барама ағым суларға яшьлігіңні қызғанып Утырма туған күніңді яшьләріңе шыланып Истен җилләр назлап сине баш бистер Sinler koyunlar Sayrar kuşları koyun soyun Sinde yıla soyuraplar Bəxtli bulup koydu kurme Sonuçlarına uğrama Tuğan günün yattı bulsun Karanlığı көзілер кебек сарыланына кедік кебек оғарыма кедік бол үміт бағла қара кассета алып қайттым сен